Lalu ada gastritis. Gastritis ini kita berikan PPI omeatolanzu ya. omeprazol 20 mg dua kali satu sebelum makan ya. atau tadi langsung 30 mg juga ya lalu berikan juga hardware blocker ranitidin atau simetidin ranitidin 150 mg Cimetidin kan 400 sampai 800 ya. Memberikan antasida ya. Antasida 500 sampai 1000 mg. S3DD tab 1 anti